Ah, son allanamientos a compraventa y talleres de motores. Tú sabe que se están robando muchos motores, entonces nos vemos la obligación de darle respuesta a la ciudadanía visitando los lugares donde el delincuente puede vender o comprar un vehículo de estos. la denuncia que ponen eh, los afectados de robo de motocicleta, de robo de prenda y de otro, de robo de armas de fuego y de otro tipo de objetos. Y estamos haciendo registro junto, al fiscal, junto a la fiscalía en, en diferentes compraventas para fines de ver si la motocicleta los anillos, anillos de graduación que eh, tienen empeñados y armas de fuego, que muchas veces también empeñan, tienen sus respectivas documentaciones y están eh, eh, realmente legal. Si no están con sus documentaciones correctas, entonces la llevamos para fines de investigación.